Babe. Babe. Ngồi đó. Ngồi đó ngồi đi. Hey. I was on one of that Really? Yeah. Bahita delito pussy. The what? Delito pussy. urumva ibintu uri kuvuga yeah ahubwo wowe uri kubyumva subiramo twumve the little poop eh, wait a minute <laughs> that doesn't sound right how do you call a, a little uh, don't uh, say it no i was uh, i was going to say little chicken wait what little chicken look look say little chicken oh le poussin Oh yeah. That's that's what I say, right? No, that's not what you say. And please don't say what you say again. Why? It turns you on? Yeah, a little. But that's not the point. The point is we got people watching. Where? At home. Huh. Hello let me take you someplace where nobody's watching. Wow, where are you going? Eh, to the bedroom. It's kujia kumsukana. Wow. You say no one will be watching. That's right. God will be watching. Well, let him watch. He's the boss. You know, well, enjoy the show, sir. surprised. Jangora knew you. You know, can go down, go up, and go down again. You know, so now when you're in so you mess with the bull, you get the, you get honey. You get the horn. What? You mess with the bull and you get the horn, no honey. Ah. banza koko nijya bivuze na banza nari nyiri hone <laughs> waba uri umusazi parura uramutse ukiri why not i'm the bull right <sighs> sacral, there is no argument. You really are the bull. are you crazy urumva ntaganira ubuzima bwacu bwo mu buriri n'abandi bantu why not abakobwa murabiganira buri gihe niko abantu bose babizi ariko buriya ni aho tugarukira cyane nk'ibyo ntabwo nabikora none se ubu byaye maze igihugu ushimisha bingana kuriya mu buriri niba utari bugende ubibwira inshuti zawe zimenye ko ufite umushinga ubashije nyine <laughs> anyway kare wigeze kuganira ku by'amashuri y'abana yeah but we still getting good stuff right i know so dutekereza se twakoze nk'ubukwe cyangwa tukabyara mbona nyine aho tuzahageza <laughs> ntekereza ibintu byinshi cyane ariko ntabwo ariko byose bibimo rwego gutekereza ni ubuntu ntekereza Miss George yagarutse mu muziki tugakora tukabyina remix ntekereza ese bahavu koko afite impanga nze gutekereza twabyaye twa and I used to think as you know get, getting married but you know maybe not so soon okay uba wumva nk'umwana wacu wa mbere twamwitaga gute nahimana yeah you know that boy gonna be crazy as hell you know so kumukontorora nahimana numwita nahimana uzahita tumujyana mu gisirikare babyite staff sergeant nahimana ubundi kuki wumva ko umwana wacu wa mbere azaba ari umuhungu kuki ataba umukobwa that's only logical oh, babe you know reba igikara cyanjye urabona ushaka ko umwana wacu wa mbere yaba umukobwa akagira igikara cyirabura nk'iki ngiki uh, maybe she will surprise you. So, gusa tubanza byore you know academy yacu nawe twenyine ahubwo reka twirebere filime ushobora kureba iyi filime Maybe she will surprise you. You damn right she will surprise me, you know. It will be so dark, you know, so I can't see her coming then out of nowhere, poof, there she is, you know. Because I don't want to see you. to you, Tofaro. Oliver. Nihangane kabisa na mwana tufite tuje kulewa film. We are about to go out to watch a movie, bro. What a movie? The movie Claudine. There is no movie called Claudine here. Okay, maybe I misspoke. I mean Claudette. What you talking about? Okay, basi nikatuje kulewa mtulani. Mtulani alikuwa YouTube tukamliwa na nani? know but ntabwo twebwe dufite network you know so tugomba kujya kumurebera ahandi like far away from him ufite network muri phone yawe don't falling around Oliver please come in um, Haro man kuki udashaka ko ngusura okay ntubifate nabi ntabwo ari wowe wenyine gusa nashaka gusura ni abantu bose nta muntu ushaka kubona n'umwe alright but I'm your friend hey Jesus is my friend you don't see me ask him to visit you know kuba kure kuko nibyo bituma nziza now please sit down you know thank you all right what can i give you we have uh, uh, wine or uh, light beer and uh, you know a soda okay a light beer would be nice all right one light beer coming up man. Thank you. Thank you. Yeah, Uh, Oliver. So sinzi niba wabibonye ariko nagushyiriye muri za genike so ni take away. You know, umushatsi wayitwara. Actually utangiye kugenda aka kanya wagera mu rugo ufuro utarashira. Shut up. What? Yeah, what's up, Pete? Mr. Paru, <laughs> the president. ndabizi nishimiye ko mwasuye ariko nshaka kuba jyenyine me and my baby that's all alright so can you please go alright I just got here alright well, maybe well mugani maybe kukwirukana utaricara ntabwo byaba ari fair right thank you please have seat yeah man yeah yeah yeah ubu noneho ko Aristo. Okay, no, no, Ranger Richard. Please go. Please leave. What? Hello? In the bedroom now. Ah, yeah. But, wait. I don't even know what you, man. Babe, what's going on? What the hell is wrong with you? What do you mean? You have been a very bad friend. Oliver na bicaye muri salo. Si inshuti zawe. Kuva bakwinjira bakomeje kugerageza uko ushoboye kwese kugira ngo basohoke. We ikigaragara uko ntakoze icyo nshoboye cyose uko baracyari muri salo. Ndabizi ko gahunda yacu yari kumara na weekend twembi turi twenyine. Ako ni byiza niba n'inshuti zacu ziyeje reka tuzakire, tuzihe ikaze, Because to yourself, they only want can be alone together tomorrow. How do you know they won't be here tomorrow? Because tomorrow I will kick them out with myself. Alright. But I was looking for some diggity. Some what? Some diggity. But we just had diggity like 15 minutes ago. Yeah, I know, but you know, I was looking for diggity every hour, you know. What the hell do you think I am? Oh, okay, I'm sorry. Okay, reka dukore diro genda muri salo ube mwiza ku nshuti zawe nibamara gutaha i will dig your brains out ah, wenda ubwo tunadahari ndaza kubibasha think this as a movie you don't have to mean it just act there is one and only paru so paru n'inshuti ze goes down to win and you better win Tarunishruti is right? That sounds like a good sitcom name. You know? Alright, I like that. Let's go. Alright, listen you dumbass. You know, me and my friend decided that you can stay and enjoy free drinks and stuff, you sons of bitches. You see what I mean? I need new friends, you know. Surprise! Surprise! Man. What? It was your birthday, you dumbass. No, it wasn't. Yes, it was. Oh, oh shit. Neha ndo abona abasore jumping bajumping ovuga surprise. Nobera kucyisho ndabere kuriya. wambwiye ngo ujye kuba mwiza ku nshuti zanjye nabikoze ikindi nshaka hose nyiza urabizi ko najya no shara no you shara now you say win and I won stupid. Rabbi. Abishaka aguteye indobo ejo bundi yaguteye indobo ntabwo bishoboka muri abdede ntabwo yanera indobo ntabwo naraburiwe bya kane ibiriwe nitwa paru tubaye iki tu hari undi uri butwakirese cyane wisize mu bwinshi uraza kuwutariga muri babiri kandi yenda agaciro ni umuntu ukiyazora umuntu kuko akanyabugabo rero rero ibyo kuko urazana ibintu byinshi ariko urasaba ikintu kimwe kubifata mu mutwe kereka niba ufite imitwe ibiri niba ubigutwaza ikintu so niba icyabazanye ari uguseriza abaseriveri mubwire nanjye ntera agatobe ndabashije guseriza cyangwa se mumpe komande zanyu mundeke nkora akazi kanyu ok reka dutangire bundi bushyashya nitwa paru ndaza kuba umuseriveri wawe tubazanire iki njyewe uranzanira linux ikonje energy drink uranzanira esitera good boys now kugira ngo n'ubutaha bino mutazabisubira byo gusoreza abaseriveri turabizi ko umukiriya ari umwami ariko kugira ngo tukwakire nk'umwami ugomba kwitwara nk'umwami umwami ntiyemera umwami ntakandamiza abasanze ibyo byari bya kera ubu ngubu uko witwaye niko tugufata reka njye kubazanira ibyo mwansabye wawu <laughs> ziriya izo bita keya za gisirikare wabaye reka niga kariyemera byatanga wagira ngo ukanywa ji y'amakara ayo ni ibyagenewe murakoze ntakirimo akabati bimaze iki kugira urufunguzo rwo mu nzu kwa paru mu gihe kurya kirimo seka gusa What the hell are you guys doing here? And how did you get in? But you give us the key, remember? No, I didn't give you the key. I put the key under the mattress in case I lose this one. But then you showed us where you keep it. So, sima kudu akaribusi? <laughs> a simani. aho ntabwo ubeshye iyi ni ishati yanjye none sinari kuza ngize nkabura ko gafata amazi nako kanamfite inzu ariko mbona ko nta gasuzuguro mwana anyway umva nkubwire karuba nizere ko utaturakariye mu cyumweru gishize kuba twaraje hano ndabizi ko nyine wari wapanze kumarana wikendi na nowera ariko twihanganire ko biriya bintu nawe wakoze ibyo kuza udukubita wapi ntabwo byari ibyo mani yu sapurayizidi bi yelingi mwagize amahirwe sinaba mfite icyuma ngo fiu fiu fiu yo wese se kudakubita n'uyu nguyu toka anyway ku bya siripurizeho nari namubwiye ko atari igitekerezo cyiza gusa nyine niko yabishakaga wibeshye ntabyo yigeze umubwiye mani mubwije ukuri kose uko njye nabimubwiye ntabyo yigeze amubwira there you oh kamone oliva birashoboka ko nabishe ikinyoma kimwe basi utaranyumoza barari kundeba nabi mwana i'm pe ah, ibyabaye byarabaye mwana wigira ubwoba iyo ubundi ibyabaye byarabaye alright so bivuga ngo bamwe bakoze ibi abandi bakoze biriya gusa nizere ariko bitazongera numva nubwo jya atari isezerano ko uburyo riva yitwara hari amahirwe menshi cyane ko ushobora kongera ubwo kubitwa wowe sure ah, ninde uri tayari ahubwo ukine karibu eh si wumva se ahubwo ntabwo nk'ubu hari igihe byibura tuzakina numva ndi gukina n'abantu byibura tunganye ikarita byibura mukanansinda n'umunsi ntabwo ibyo cyane ashaka uve muri ibyo ngibyo we bavuze ko ibitego byabanje wadutsinze tutazabibara ubwo ni ukuvuga ngo turabara kuwa gatanu gusa kuko muri wikendi ntitwakira ariko no muri no kuwa gatanu murimo igitego kimwe uri pasi ibyo twasaba ntatanga ikarita mani twikinira ibindi abiri urabona ko mba nanihereyeho urenze ubwenge noneho himitswe <laughs> igihugu ndakiyoboye igihugu ndakiyoboye ubunini <clears throat> nyine parure eh, eh? urabona nyine wibuka ko kare <clears throat> twavuze ku bintu nyine ko tutazongera kugukorera nyine ibintu bya si sibyo so wumva <clears throat> ukuntu nyine ibyo bimeze Nick, I'm so um, no. I'm, I'm, I'm no. I, am sorry, bro. No, no. Oh man. Thank you, baby. Iyo muri weekend yarapfuye nagombaga kugerageza andi mahirwe. Muhire yarabizi. Eh? Ah, yego yarabizi. Naho Oliver. Oliver we ntabyo yarazi. Thank you, baby. Thank you, sweetheart. Oh, come on. Ubushize waduteye amakofi tuzira ibintu nk'ibyo. Ariko kubera ko ari nowera nyine, ngo nta kibazo. Bivuga. Umureke wagukinisha. Kandi oh, wowe sinanasuhuje Tony. Tony! <laughs> Hello. Ntabwo njye ndi nowera wifatiye. Just see your friend. Trying to do ubundi kuki wazanye hano kubera ko uri inshuti yanjye nawe akaba ari umukunzi wanjye mugomba gukundana byanze bikunze ntacyo mwijeje And uh, can we please have a seat? Mano, eu tô bom, alguém te Isso ubundi bibaho ku isabukuru yizihizwa nta keke cyangwa iraza kuza nyuma ntabwo keke twebwe ariko turayirya ariko ubwo nyine ubwo atari we wenyine wari uyizaniye nta kibazo keretse niba ari bije nkeya yabayeho <laughs> oh! hasi nk'ubu nziza iki eh, nari nakubwiye kuri buze gukubitwa do, do, do rei. Delito Isso aqui é opção, isso é opção. Delito pu, wait a minute. nyine nimara kuvuga ngo that doesn't, sound right. Mm. Ariko ushatse wabanza ukambwira ngo subiramo twumve kugira ngo. Subiramo twumve. Eh, eh, eh. Nurangiza kuvuga hano. Mm. That not sound. Bite mm. nseka. muri kamera. Yes. Nashizeho Euh, ah, non non... Amen. Ah, le Amen. Amen.